प्रिय भाई भोनी माने आपन माननकू समस्तंकू मोर नमस्कार आपन जानती गत वर्ष थारू कोविड महामारी सारा विश्व को प्रभावित करी रखी खुशीर कथा ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀର ଦ୍ରୁତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛୁ લોકો કો જીવન રક્ષા કરીવા ક્ષેત્રે અમારો પદકે બહુત સફળ હોઈ છી પરંતુ કોદ અવ સમસ્તંકો આર્થિક ઓ સમાજિક જીવન ઉપર ગંભીર પ્રભાવ પકાઈ છી અમારો ગરીબ લોક માને એતરે બહુત ખાતી સહિત પંતી આપન માને જાણંતિ गरीब लोगों को कल्याण एवं चीम सरकार सब थोड़ो गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम कोविड रो प्रभाव ए पर्यंत जाए नहीं तेणु गरीब लोक कष्ट को दूर करने से मानकर परिवार को एक हजार टाइम सहायता मु घोषणा करुच्छी राज्यर छयानबे लक्ष परिवार એથરે ઉપકાર પાઇબે રાજ્યର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବେନିଫିସିଆରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ନଅଶହ ଷାଠିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁ आम को सतर्क रहीक मु अनुरोध माने सब बेले मास्क पिंधु बारंबार हाथ धोतु सामाजिक दूरता रक्षा करतु दरकार बाहर को जातु ना प्रति जीवन मोपाई मूल्यवान आपन मान को सहयोग हमें सब परिस्थिति सफल मुकाबला करवा धन्यवाद बंदे उत्कल जन्म